гериккенин тажрыйбасын эки жарым шаар алып кайталайлы үстүндө кармагычы бар эки жарым шаарларын алдык аларды бириктирип манометри бар насоско туташтыралы манометр ашыкча же төмөндөгөн басымды аныктайт тажрыйбанын башында сырттагы жана ичтеги басым бири бирине барабар манометр бул учурда нөлдү көргөздү абаны сордурган соң басым шаардын ичинде азаят бул учурда сырттагы басым ичтеги басымга салыштырмалуу көп эми жарым шарларды бөлүү өтө кыйынга турат анткени шарлар өтө чоң бири бирине туура келбеген күчтөр менен кысылууда сырттагы абанын молекулалар менен тийишүү учурунда сырттагы басым ички басым менен теңэлет бул учурда жарым сфералар оңой бөлүнөт